көмүртектин төрт оксидин натрийдин гидроксиди менен болгон аракеттенишүүсү желим бөтөлкөгө көмүр кычкыл газын толтурабыз андагы газдын толгондугун текшерүү үчүн күйүп турган отту алып барсак жалыңдаган от өчүп калат көмүр кычкыл газы бар бөтөлкөгө бир аз натрийдин гидроксидин салып аралаштырабыз көңүлүбүздү бөтөлкөдө эмне болгондугуна бурабыз кандай кубулуш жүргөнүн кантип түшүндүрөсүз